сәлем күміс сәлем дәуіржан ыбырай алтынсарин бұл кім екенін білесің бе білемін бұл кел балалар оқылық өлеңін жазған ыбырай атамыз емес пе ағартушы ұстаз дала қоңырауы атанған ыбырай атамыз қазақ балаларына арнап мек, алғаш мектеп ашқанын да білеміз Қазақ балалары үшін тұңғыш оқулық та, жазушы да Ыбырай атамыз. Мен балаларды оқытуға қойға шапқан аш қасқырды өте қызу кірістім, деді емес пе атамыз? Қағылды зор қоңырау күмбірледі. Аралап айуық жерді, күндік жерді, ілесіп сол қоңырау үніменен қазақтың баласына білім келді. Ыбырай Алтынсариннің әр туындысын оқығанда тәлімді тәрбие өнегелі ой бар екен ұғынамыз Ендіше ұбырай атамыздан бүгінгі күнге жеткен қандай өсеттері бар екен ұстаздан тыңдап көрейікші маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат өйткені мұғалім мектептің жүрегі халық мектептері үшін ең керектісі оқытушы тамаша педагогикалық құралдар да ең жақсы үкімет бұйрықтары да инспектор бақылау да оқытушыға тең келе алмайды педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білу егер балалар бірдемені түсінбейтін болса онда оқытушы оларды кінәлауға тиіс емес оларға түсіндіре ала алмай отырған өзін кінәлауға тиіс балаға берілген тәрбие бірінші ата анасын туысын жолдасын сыйлауға үйретуден басталады адамгершілікке тәрбиелеу үлгісі еңбек пен ата ана үлгісі аз жұмысты қиынсынсаң көп жұмысқа тап боласың азға қанағат қылмасаң көптен құр қаласың әр нәрсенің сыртына қызықпа асылы ішінде жақсы оймен жақсы сөз жақсы істерге жетелейді сіздер атап өткен ғибратты сөз маржандарын мәңгі жадымызда ұстаймыз қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы ыбырай алтынсариннің 180 жыл толуына орай ұлы ұстаз ұлағатын ұрпақ жанында жаңғырту мақсатындағы челленджді мен батыс қазақстан облысының білім беру басқармасының басшысы мыңбаева айгүл әділгерейқызына жолдаймын